Fighters History! Jogo este que é um clone de Street Fighter. E eu vou escolher... Yoko! E a primeira luta é contra o Ray! E... Ação! Round one, fight! Vai, vai, vai, vai, vai! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Isso! Ah, primeiro round já foi! Ryoko wins! Round 2! Vamos lá! Se é um clone ou não, isso é um problema para as empresas. Para nós, fãs de Street Fighter, é mais um jogo de luta excelente para nossa coleção. E é isso aí! Ah, moleque! Ippo. Ryoko wins! E é isso aí, vencemos a primeira luta! E vamos para o próximo! E agora, Mirror Match! Ryoko contra Ryoko! Round 1, fight! Vamos lá! Ryoko wins! Round two, fight! No sight! Double KO. É e agora... Jen! Round 1, fight! E... oh, o cara aí! Isso! Quebra a cara dele! a voadora dele! Ryoko wins! Beleza! Round 2 Chute em riba, chute embaixo! Isso! Voadora e rasteira! Já era! Ryoko wins! E agora? Sanjay! Round one, fight! Ryokarai! carai! Que isso? Picaco, Picaco, Pika Picaco, Pika calma. Picaco, Picaco. Agora! Beleza! Ryoko wins! Round two! Fight! Picaco! Ah, moleque! Ippon! Ryoko wins! E agora, Lee! Vamos lá que esse é difícil, hein? Round one, fight! Opa! Ryoko wins! Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like! Round two. próximo! E agora... Marstorius! Round 1, fight! Já era! Ryoko Round two. Fight. Agora! Beleza! Ippon! Ryoko wins! e agora. Failing! Round one, fight! Vamos lá! One, two, fight! Opa, tonteou? Ha! Já era! Ippon! Ryoko wins! E agora? Round two. Fight. E fora! Ippon. Ryoko wins. E agora? Round two. Fight. 前投げタイガ E agora... Clown! Muita calma que esse é difícil, hein? Round one, fight! Mas que palhaçada é essa? Ah, moleque! Ryoko wins! Round 2, fight! Pra cima dele! Ah, para de roubar! Hum, palhaço! Ryoko wins! E agora, vamos para o chefe! Carlos. Round 1, fight! Opa, tô de olho! Ah, miserável! Toma! Ryoko wins! Round 2! Ah, para de roubar! Morto, Vai, vai, vai, vai, vai! Não! Miserável! Ryoko loses! Final round, fight! Ah! Vamos lá aqui pra decidir! Não, ah, você vai pagar por isso! Deus! Ippon! Ryoko wins! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!